bilancio il prossimo anno eh, sarà l'anno definitivo per eh, la morte della SEU, quindi anche il convegno GT quest'anno sarà l'ultima edizione. Eh, ora, parlando sul serio, eh, stiamo puntando molto sul coinvolgimento dell'audience dei brand nel veicolare le informazioni anche per sviluppare un sano processo di condivisione, eh, di connessioni spontanee che possono poi favorire anche il posizionamento nei motori di ricerca oltre che la diffusione dei brand nei canali social.